Este carro, quando o comprei, eh, durante o primeiro mês foi uma guerra que eu nem consegui trazer para casa. Ele estava completamente podre, eh, parado há muitos anos e foi uma guerra até que comecei a conseguir andar com ele, andei oito meses com o carro, só que aconteceu-me coisas do género, saltou-me uma roda, passava a vida a ter problemas e a minha mãe perguntou-me já vi que não largas essa porcaria, o que é que é preciso fazer para o carro não te matar? Eu disse-lhe, é desmontar tudo e fazer de novo. O meu nome é Leonor Espinhal e tenho 27 anos. Ou seja, eu comprei-o em 2011, em, em julho de 2013 eh, devolveram-me o carro como ele está hoje. Já sofreu alterações porque entregaram-me o carro não nas melhores condições, mesmo depois do restauro que foi. O carro no primeiro dia deitava líquido travão para o chão. Eu na altura queria outro motor, o mecânico não respeitou o meu pedido, foi uma confusão e o que é certo é que o carro hoje em dia tem o 1300L de origem dele. Tem um, pequenas alterações que eu fui fazendo, troquei o carburador por um de corpo duplo, que é o que usa a versão GT do mesmo modelo, e ele utilizava duas panelas de escape eu tirei uma. O carro ficou já com um barulho mais, mais giro e ficou a sair um bocadinho melhor. São é as únicas alterações que ele tem. Ah, e um filtro de ar inventado, meio inventado por mim e por uns amigos que até bocados de avião têm. Sim, assim, o restauro nunca está terminado. Uh, o meu, a minha ideia final mesmo é, é trocar-lhe o motor, meter um motor 1600 ou 2000, porque eu gosto de conduzir, o carro para mim já não, já não satisfaz o que <laughs> devia satisfazer. E pronto, para já os planos são esses e voltar a pintá-lo, porque o restauro nunca correu Este assim, é, o meu, é o meu primeiro carro, foi e é. Uh, tirei a carta, quando tirei a carta na altura emprestaram-me um, um Datsun 1200 para eu começar a conduzir. E, e, três meses depois, que era quando a minha mãe podia oferecer um carro, ela queria-me oferecer um Ciroco com 0 km novo, que eu disse que não queria porque gostava muito mais dos carros dos anos 70. E na altura eu pedi-lhe um Datsun. E ela disse, pá, se queres um carro antigo, eu gosto mais do carro do teu mecânico. Porque o meu mecânico na altura tinha um escorte MK para o México. E daí apareceu um escorte. Antes de o restaurar, já, já ia com ele para, para os encontros dos clássicos, foi quando comecei a criar amizades dentro do mundo automóvel, que sempre me interessou bastante. E, por brinca... e uma, umas semanas depois de ter o carro já restaurado, desafiaram-me a fazer o circuito de Cascais. Foi, não sei se a pior ou a melhor coisa que me fizeram, porque eu até hoje não, ainda não, não parei com as corridas. Tenho estado sempre a evoluir nesse campo. O primeiro rally que fiz foi o rally histórico Luscaramula em 2013 e repeti no ano em seguinte o mesmo rally. Nesse ano seguinte, estava, na altura tinha 23 anos e tinha como navegadora tinha 16 na altura. Nós apenas tínhamos um iPhone dos primeiros, com o aparelho de medição do rally e o que é certo é que até hoje não sei como, nem sei explicar porque nós ganhámos o rally à geral. Eu não estava à espera, cheguei à, entrega de prémios, estava mesmo... Não estava à espera que aquilo acontecesse, tanto que saímos dali tão felizes, tão felizes, que ainda por cima no rally teve uma parte que tinha uma prova de jeans, que, ou seja, depois de toda a gente correr para descontrair, puderam ver quem é que bebia mais jeans. E eu já saí de lá meio feliz, prontos, e cheguei ao pé do carro e tive na boa, tipo, 10 minutos abraçada a ele, aos beijos ao carro, pelo que ele tinha, eu tinha conseguido fazer com ele, ganhar uma realidade geral, nunca pensei que fosse, sequer fosse capaz de fazer. Isso foi o meu primeiro, assim, mental de felicidade com o carro. Pois é um carro que ensina, é um carro que ensina a pessoa a conduzir. Esteticamente, o que eu gosto mais dele é que parece ter um osso na boca. <laughs> a grelha dele parece um osso, eu sempre adorei isso. E pronto, tem um calarzinho pequenino de maçalcar. É que eu gosto também muito dele. Aliás, há uma, uma história engraçada. Eu, quando, era, quando tinha pai uns 12 anos, fui ao Tesourense à procura de uma, aquelas miniaturas de plástico que o malta monta em casa e pinta. E naquela queria uma salcar para fazer. E não havia nenhuma coisa mais parecida, era um forte escorte MK1 que eu na altura nem sabia o que era, fazia ideia. E é engraçado, fiz a miniatura e anos depois, quando já tinha este carro, reparei que, tinha, que tinha a miniatura e achei, achei imensa piada ter feito aquilo com 12 anos e agora no futuro ter o carro. Nunca na vida. <laughs> Nunca, porque até porque há poucos meses resolvi tatuá atual. <laughs> Então agora tenho que me levar o braço para vender o carro. Não, não conseguia fazer isso. Porque este carro tem um valor muito especial para mim que vai um bocado além dos carros. Uh, isto já é uma história um bocado minha, um bocado íntima, porque o meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos e eu fechei-me em casa, não queria saber de nada e quando apareceu quando comprei os cortes, eu comecei a ter a vontade de sair de casa e começar a fazer, ter uma vida. E este carro, pronto, fez uma coisa para mim que ninguém foi capaz de fazer, amigos meus tentaram, eu estava mesmo mal, mal, mal. se calhar refugiei-me no carro, não sei, foi o que me fez melhor. Foi a única coisa que me levantou daí. Daí também ter um afeto tão grande por ele.